wir sind hier mit Alberto Acosta, Ökonomieprofessor an der Fakultät für Sozialwissenschaften von Flaxo in Quito, ehemaliger Energie- und Bergbauminister in der Regierung Korea und ehemaliger Vorsitzender der Verfassungsgebenden Versammlung. Alberto, muy buen día, muy buena tarde. Um, ähm, participaste en el, en el Congreso Más Allá del Crecimiento y en tu ponencia de entrada um, hablaste sobre el tema crecimiento progreso, desarrollo. ¿Podrías resumir muy brevemente tu postura acerca de ese tema? Encantado. Creo que es muy importante este rato destacar en primer lugar el hecho de que en Alemania y en Europa se están discutiendo cosas que de una u otra manera están sintonizadas con los debates en América Latina y en otras regiones del mundo. En el mal llamado tercer mundo se habla últimamente del fracaso de la tesis del desarrollo el desarrollo no brindó los resultados esperados por la sociedad. Todos los países buscan el desarrollo y muy pocos países pueden ser considerados exitosos en ese camino de búsqueda del desarrollo. Desde esa perspectiva se ha buscado en los últimos años, se ha pretendido en los últimos años muchas opciones de desarrollo, pero últimamente se está hablando de postdesarrollo. Ya no se busca una una alternativa de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo. Y me parece que esto es fundamental. Cuestionar la idea del crecimiento como el camino más adecuado para resolver los problemas de los países pobres. No es que se cierran opciones de crecimiento en determinados campos y en determinadas actividades, pero ya no es el crecimiento per se la alternativa. Y yo creo que eso empata muy bien con lo que se discute en Alemania que es el postcrecimiento, más allá del crecimiento, una búsqueda de otras alternativas. Y creo que en el un caso y en el otro caso, lo que tenemos en común, en primer lugar, es la necesidad de repensar la idea del progreso, del progreso material, entendido como la acumulación permanente de bienes. Eso no conduce a ninguna parte. Creer que el crecimiento va a ser siempre permanente y que se puede crecer permanentemente, sobre todo en términos materiales, es una verdadera locura. Yo diría que solo un economista o un loco piensa que eso es posible. Lo que nosotros tenemos que entender entonces es la necesidad de cuestionar los conceptos del progreso tradicional y del desarrollo tradicional y comenzar a caminar en una senda que no tiene como única ni como principal herramienta el crecimiento económico. En tu ponencia hablaste de buen vivir como una propuesta de lucha. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, el buen vivir, el suma causa en quichua o el suma camaña en aymara, representa un reencuentro con la historia en los países andinos, en las comunidades andinas. Se trata de rescatar las propuestas que mantuvieron en vida a esas comunidades andinas, comunidades indígenas, durante los más de 500 años de conquista y colonización son propuestas que surgen desde la resistencia o que se dieron en el ámbito de la resistencia y en la actualidad son propuestas que sintetizan la construcción de alternativas al desarrollo, de superar la idea tradicional del progreso, como dije inicialmente. En ese sentido son parte de procesos de lucha de las comunidades y de los pueblos en los países andinos y son propuestas de lucha que nos abren la puerta para seguir debatiendo, para seguir discutiendo y seguir construyendo otras alternativas y otras formas de organizar la vida en el planeta. En, definitiva, el buen vivir o el summa causai son propuestas que superan largamente la visión del capitalismo. Aquí esa propuesta de buen vivir, bueno, ha, ha, surgido mucha, mucha discusión alrededor. ¿Tú crees que ese concepto endógeno de las comunidades andinas se puede transferir al, mundo europeo, al mundo alemán y que es necesario? ¿Se va a cambiar en el camino? Bueno, yo creo que en primer lugar no se puede transferir nada de una realidad a otra. Se puede aprender mucho, pero transferir mecánicamente es imposible. Yo creo que se cometería un grave error si se cree que el buen vivir ya está totalmente desarrollado y puede trasladarse como un producto de exportación hacia otras realidades. En primer lugar, el buen vivir es una oportunidad para construir alternativas diferentes, rescatando las experiencias, las, eh, las experiencias y, las, y la vida misma de las comunidades indígenas, sin tratar de idealizar lo que se ha hecho ahí. No es que todo lo que se ha hecho ahí es bueno, no. Hay muchas cosas positivas y muchas otras cosas para corregir y para construir. Lo interesante es que el buen vivir al no cerrar la puerta al debate, al abrir la puerta al debate, nos permite incorporar otros elementos que van a enriquecer la discusión. Por ejemplo, la filosofía de la buena vida aristotélica por ejemplo, las propuestas marxistas que tienen que ver con la construcción de una sociedad solidaria, de una sociedad sobre bases de equidad, las propuestas que surgen desde el ecologismo, el respeto a la naturaleza, la convivencia con la naturaleza, por ejemplo, las propuestas feministas que recuperan el papel de la mujer tradicionalmente olvidada en sociedades machistas y patriarcales como la capitalista. En ese sentido, la opción que tenemos ahora es de construir sumando, sumando y haciendo posible un debate entre las distintas culturas, civilizaciones, teniendo en consideración algo que me parece fundamental. No hay un solo camino, no hay una sola forma de organizar la vida en el planeta, hay muchas formas, hay muchos caminos, pero que tienen que partir de los siguientes principios básicos. Uno, tenemos que respetar la naturaleza, tenemos que entender que los seres humanos formamos parte de la naturaleza, esto es clave para el buen vivir. Y en segundo lugar, otro elemento importante, pueden haber distintas formas de vida, pero ninguna de esas formas de vida tiene que garantizarse en base a la explotación de la mano de obra, es base a la explotación de otros países y otras sociedades. Nadie puede vivir mejor a costa de otras personas. Bueno, ya hablaste un poco de eso. ¿Quiénes son los actores de ese proceso transformatorio? Bueno, ahí hay muchos actores. ¿ya? En primer lugar, nosotros tenemos que reconocer si esas propuestas surgen, se plantean desde las comunidades indígenas, que serán esas comunidades actores fundamentales en el proceso de cambio. No podemos imaginarnos un cambio que transite hacia el buen vivir, que construyen el buen vivir, marginando o persiguiendo o criminalizando las luchas de los sectores populares, de los sectores indígenas. Son en primer lugar entonces esas comunidades indígenas, las comunidades afroamericanas que también aportan en la construcción, son los sectores populares marginados y en general todos los grupos que están empeñados en construir democráticamente una sociedad democrática. ¿Y qué papel en eso juega el Estado? Bueno, el Estado es uno de los actores importantes, pero no es el único. La gran tarea este rato, luego de las largas y complejas décadas neoliberales, es reconstruir el Estado, rescatar el Estado, darle un papel preponderante al Estado. Yo diría la gran tarea es ciudadanizar el Estado, llenarlo de derechos, de deberes, de compromisos con la sociedad. Por eso hablo de un Estado ciudadanizado. El Estado tiene que estar ahí, pero el Estado no resuelve todo yo creo que las visiones de Estado céntricas ya han fracasado, no son las mejores alternativas. Nosotros tampoco podemos abrir la puerta a las visiones mercadocéntricas, que también han fracasado. El Estado no es todo, el mercado tampoco es todo. El mercado puede ser una construcción interesante en la medida que esté controlada por la sociedad y por el Estado. Como decía Karl Polanyi, hacía más de medio siglo, el mercado puede ser un buen sirviente, pero será siempre un pésimo amo. Entonces, el mercado en plural, en tanto construcción social, puede ser un complemento para organizar la economía. Nosotros tenemos que tener una economía con mercado, no una economía de mercado. Esas son cosas, diferencias muy importantes, porque hay algunas cosas en donde no podemos dar valor alguno de mercado. Por ejemplo, la educación es un derecho. La salud es un derecho. La vivienda, al menos la vivienda popular, es un derecho. Las relaciones de los seres humanos con la naturaleza no pueden ser mercantilizadas. Entonces hay que ponerle en su lugar al mercado y darle un papel importante al Estado, a los mercados, porque hay varios mercados en tanto construcción social y cultural. Recordemos un asunto, y eso sí me parece clave. El mercado no es una construcción capitalista. El mercado ya estaba presente antes de que llegue el capitalismo. En América Latina, en las comunidades indígenas, ya había mercados antes de que lleguen los españoles. En la Biblia se habla de los mercados antes de que aparezca el capitalismo. Eh, Fernand Rodel, el gran historiador de los anales francés ya fallecido, nos dice que el capitalismo entra en el mercado en los países mediterráneos como el visitante furtivo y se apropia de los mercados. Lo que hay es que impedir que siga siendo el mercado simplemente un lugar de acumulación y de concentración de la riqueza, de realización del capital. Yo creo que ese es el gran reto mercado eh, civilizado, Estado ciudadanizado, cambiados, reformados no son suficientes. La tercera pata de la mesa tiene que darse con la participación de la sociedad civil organizada, que interviene en el Estado y interviene en el mercado. Y en ese sentido, ¿quién tendría que ser el amo del mercado? Bueno, hay que controlar al mercado desde el Estado y desde la sociedad. El Estado tiene que, el mercado tiene que cumplir funciones sociales, ¿ya? Nos tiene que ayudar a la redistribución o a la distribución de los bienes y de los servicios. Nos tiene que ayudar incluso para un intercambio cultural. Cuando los indígenas van al mercado, no solamente van a vender gallinas o a comprar chanchos, van a tener relaciones sociales y culturales. El mercado tiene una función mucho más interesante si se le controla y se le da un manejo adecuado. Esto sí tiene que quedar muy claro. Los problemas no se eliminan simplemente con tener leyes para impedir los monopolios y las prácticas es, oligopólicas. Eso es importante, pero no es suficiente. Hay que reconstruir esos mercados. Em, en esa visión que yo creo que sí se puede hablar de una visión que, estás proyectando. Em, los conceptos o los modelos de desarrollo sustentable, de lo que ahora aquí se habla mucho de Green New Deal, ¿tú crees que puedan ser alternativas sustentables? Bueno, yo creo que no son alternativas, son opciones propias de la lógica del capitalismo. El capitalismo ha demostrado una y otra vez que es un sistema muy vital, muy inestable. Destruye y construye, siempre en función de la lógica de acumulación del capital, pero no podemos minimizar ese potencial de cambio interno que tiene el capitalismo a veces cometemos errores porque estamos analizando un capitalismo y en realidad esa forma de capitalismo ya no existe. Y hay otra forma de capitalismo. Lo que no hay que perder nunca de vista son los elementos esenciales del capitalismo. ¿ya? No sé si tú has tenido alguna oportunidad de estar en la selva y ver una culebra. A veces uno se encuentra con una culebra, con una serpiente, ¿ya? Y se queda paralizado y la serpiente no se mueve, ¿ya? Y ya no está ahí la serpiente, está solo la piel de la serpiente, la serpiente está mucho más lejos. Lo mismo sucede muchas veces con el capitalismo. Estamos estudiando la piel del capitalismo cuando hay que estudiar la esencia del capitalismo, qué es lo que se mueve, que es tremendamente vital, tremendamente inestable tremendamente inequitativo. Esa es la esencia del capitalismo. El capitalismo, como decía Joseph Schumpeter, es una civilización, es un sistema de valores, es la, civilización de la desigualdad. Entonces, todas estas opciones, como el, el capitalismo verde o las otras, lo único que tratan es de acomodar el capitalismo a las nuevas demandas, pero no resuelve los problemas de fondo del capitalismo, las contradicciones de fondo del capitalismo, que en esencia constituyen un camino sin salida, salvo que querramos caminar en una senda que constituya un suicidio colectivo de la humanidad. Yo me he dado cuenta en Latinoamérica que muchos nuevos actores, nuevos movimientos sociales no se consideran a sí mismos como movimientos de izquierda. ¿Tú crees que todavía nos sirve esa polarización, esa división entre, entre derecha e izquierda? Bueno, yo creo que mientras no tengamos otras definiciones claras y precisas, sí es necesario partir de esa primera definición. Pero luego tenemos que preguntarnos qué es ser de izquierda. Ser de izquierda es tratar de recuperar el papel del Estado, sí, pero no es suficiente porque hemos dicho que no queremos una sociedad ni una economía estadocéntrica. Requerimos una participación del Estado, otro Estado, pero no es suficiente. Ser de izquierda no solo es estar, por ejemplo, del lado de los sectores populares, de los sectores de trabajadores que son explotados por el capital. Eso es importante, pero no es suficiente. Ser de izquierda es atender, por ejemplo, todo lo que representa la inequidad de género, el machismo, el patriarcado. Ser de izquierda es atender las demandas de la naturaleza, hablar de derechos de la naturaleza, creo que también es una forma de ser de izquierda fundamental. Ser de izquierda es también tener en cuenta todo lo que son las relaciones de inequidad a nivel regional o a nivel mundial. Ser de izquierda es, en suma, asumir todos los retos para construir una sociedad sobre bases de equidades, en plural, no una sola equidad, porque así como hay el tema de la explotación de la mano de obra, hay todo lo que significa el machismo, hay todo lo que significa el racismo, hay todo lo que significa la inequidad de género, eh, la inequidad regional o la inequidad intergeneracional. Todas esas inequidades son propias de la matriz de acumulación capitalista. Ser de izquierda es entonces tener todos esos elementos y adicionalmente buscar algo que me parece a mí fundamental, la igualdad, a más de la equidad que garantiza las diferencias, y la libertad. Sin igualdad perecen todas las libertades. Yo creo que es fundamental construir también una sociedad en base a mucha libertad, cada vez más libertad. ¿Y qué función tú darías a una fundación como la Rosa Luxemburg Stiftung y como un partido como Die Linke? ¿Qué piensas, cuál, qué, es lo que tendría que ser una fundación? Bueno, yo parto de la base de que una fundación como la Rosa Luxemburgo y un partido como Die Linke tiene como uno de sus grandes objetivos la construcción democrática de una sociedad democrática. No me imagino cómo se puede construir una sociedad democrática por una vía autoritaria. Sin democracia no hay un proceso revolucionario. Yo me imagino también, de lo que conozco, que la fundación y el partido lo que buscan es construir un socialismo. Pero ¿qué es el socialismo? Esa sería la pregunta que nos lleva a qué es lo que hay que hacer. El socialismo es un proceso de democracia sin fin, Permanentemente tenemos que ir democratizando la sociedad en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito familiar. Todos los ámbitos tienen que ser sujetos de un proceso de cambio democrático. Alberto, em, participaste todos los días en el Congreso. ¿Cuáles han sido las discusiones más que más te han llamado la, la atención? Bueno, no podría hacer una síntesis porque si bien estuve todos los días y todos los días estuve ocupado, había muchas cosas interesantes, había muchos debates que se daban. Lo primero que yo anotaría es que me llamó mucho la atención, que me fascinó enormemente el hecho de que en Alemania se discutan cuestiones que parecía no eran temas de la sociedad alemana y de la sociedad europea. Hablar, por ejemplo, de una discusión sobre más allá del crecimiento, eso parecía impensable, sobre todo luego de la caída del muro de Berlín, como que Alemania se volvió, en términos políticos, un flagland. No había debate, no había discusión. Nadie discutía alternativas a lo que estaba sucediendo. Ahora, por efecto de la crisis internacional, por efecto de los procesos de cambio en muchos países del mundo, por efecto de los reclamos de cambio de amplios sectores de la sociedad, no solo en Alemania, sino en diversas partes del mundo, como que comienza a moverse algo el debate, y eso me pareció muy rico, porque a momentos era un debate alemán, era un debate europeo lo que escuchaba, pero era también un debate latinoamericano como que estamos ya en el mundo comenzando a debatir los mismos temas, los mismos problemas. Si hablamos más allá, buscar alternativas más allá del crecimiento, eso tiene que ver con las alternativas más allá del desarrollo. Yo creo que por ahí están los caminos trazados. El hecho ahora es entender estos procesos, entender este momento histórico y disputar el sentido de los mismos. ¿ya? Ese es el gran reto que tenemos entre manos. ¿Y sería posible hacer un congreso como esto en Latinoamérica? me parece que obvio, es fácil, es, del camino, eso yo diría que eso es lo primero que habría que hacer, porque no es que van a llevar un debate europeo, un debate alemán a América Latina, no, lo que vamos es a sintonizarnos. Esos debates ya se dan en América Latina. Habemos personas, habemos grupos, hay gobiernos que se están planteando la discusión de superar la tesis del desarrollo. No es una alternativa, de desarrollo, es la alternativa al desarrollo. Y se está cuestionando la idea del crecimiento. No es que se niega el crecimiento, sino que se habla de un crecimiento bueno, de un crecimiento malo, se habla de que no necesariamente hay que seguir por la vía del extractivismo. Y si nosotros cuestionamos el extractivismo, entramos de lleno en la discusión del post-crecimiento en los países industrializados. Yo creo que son temas que están entre sí muy interrelacionados y son discusiones que habría que seguirlas realizando pero conscientes de que no se trata de llevar la discusión de Alemania a América Latina, no. Hay que establecer los canales, los puentes, para que sea una discusión eh, propia de cada región, pero que contribuya de una manera colectiva en la búsqueda de las soluciones. Te han hecho muchas entrevistas en esos días. Em, ¿Hay una pregunta que nunca te han preguntado y que quisieras contestar? Bueno, no me había hecho esa pregunta todavía, pero sí habría que pensar. Me imagino que hay muchas preguntas que tendríamos que hacernos. Y una de las preguntas que me hago yo permanentemente, no sé si es parte de una entrevista, es ¿cuál es nuestro compromiso? ¿Cómo podemos nosotros contribuir a estos debates, a estas discusiones, a esta construcción? Yo creo que esa pregunta es la que tenemos que plantearnos cada día. No se trata simplemente de asumir solidaridades con distintos procesos o distintos gobiernos o distintos gobernantes de una manera crítica. Si nosotros realmente queremos cambiar el mundo, tenemos que abrir la puerta a la crítica. Donde no hay crítica, no hay debate público. Y cuando ya no hay debate público, por más que se hagan bien las cosas, bien de parte de quién habría que preguntarse, bien para quién también habría que preguntarse, si no hay debate público, definitivamente no hay un espacio democrático. Y estoy convencido que sin democracia no va a haber revolución. Pues muchas gracias por esa plática, Alberto. Gracias a ti.